Pots incorporar un document PDF a la teva biblioteca personal arrossegant-lo a la part central de All References. O també dins una carpeta en concret. En aquest darrer cas, el document queda igualment disponible a All References. Recorda, revisa que les dades descriptives, títol, autor o autors, data de publicació, etc., siguin correctes. En cas que no s'hagi importat qualcuna d'aquestes dades, la pots afegir manualment.